Bueno, pues yo creo que, que en este disco hay una gran diferencia, diferencia en comparación con, el anterior disco. Aquí se ha buscado mucho eh, la contundencia, la unión entre, entre la contundencia de las guitarras, batería y bajo. Sobre todo tener una, gran base, una gran base contundente, en el cual después se añaden, se añaden los toques de, teclado y, lógicamente pues, los, pocos solos que han habido, pocos pero efectivos. Sobre todo ha habido un trabajo muy, muy, muy muy, muy buscado en cuanto al sonido de, las guitarras, de, de, la unión con el bajo. Ha habido un trabajo mucho más laborioso en este disco que en el anterior. Grandes gusto Unas galletitas de estas